Què passarà després de la mani? Doncs, hosti, no en tinc ni idea. Eh, el que sí que tinc clar és que serà la més gran de la història d'aquest país. Sí que per primera vegada el clam deixarà de ser ambigu, és a dir, serà declaradament independentista, tot i que ja hi ha alguns polítics que diuen, home, potser que no siguem tan radicals. I això, eh, serà un èxit, això és seguríssim però servirà de res eh, diguem-ne aquesta que sigui tan massiva i que tanta gent demani el mateix doncs eh, tampoc no t'ho sé dir perquè jo ja tinc una edat i ja estic com tip de veure com actes com aquest eh, on els polítics aprofiten el fervor popular doncs per, per, per aprofitar per, per fer-ne un ús partidista a favor dels seus interessos.